Me mordió tu perro, rataputa. ¡Ay! ahora sí! ¡Ay, Mickey, ¿por qué? ¡Ay, ¡Ay, tranquilo, Pluto! Ya leí hizo merecido! ¡Ay, rataputa!